mpya Aloma, najua we ni msikilizaji mzuri sana wa Good Music. Aa, ah, na, kwenye kwenye hii ngoma na mstari ulionchefuka ni ule mstari wa kusema mm. akipewa chama na ndazi atachagua ndazi. Nimesema very, very stupid. Miongoni mwa waandishi bora ambao nilikuwa nawaheshimu na nawafuatilia Twitter ni mm. Roma mm. lakini nimesikitika kwa kuuza utu wake kwa kupewa malazi, kuuza utu wake kwa kupewa kula, kuuza utu wake kwa kupewa sumni dola mia mia yani unatumika kuuza utu wako wa uzalendo wako unautupa kwa vitu vidogo kama hivyo. Sikutegemea. Roma amezaliwa miaka 38 iliyopita hapa nchini, amezaliwa mkoani miaka 38 iliyopita kama sio 40. Amekuwa, amesoma, amebalehe, kajua kipi kizuri, kitu kibaya ndani ya hivyo vyama ambavyo leo anasema nitachagua ndazi kuliko chama. Mm. Unatukana vipi CCM? Unatukana vipi tano? unatukana vipi vyama ambavyo vimechangia vime kuhakikisha wewe unafika kwenye malengo yake? Yaani useme ukiwekewa CCM na nini utachagua ndazi? He's very stupid. Nimeona speed kwa mambo mawili. Kwanza, nimejiamini ajitambui. La pili, ataendelea kuwa mtumwa mpaka atakufa. Maisha ukichagua kuwa mtumwa utaendelea kuwa mtumwa tu. Yeye amechagua kuwa mtumwa. Na ukichagua kuwa mtumwa utakuwa mtumwa mpaka kufa. Maana yake wewe utaambia fanya ikichukua dola 100. Fanya ikichukua dola dola mia. Huo ni utumwa. Umeona watu wangapi walitoka wamerudi leo katika ardhi yao wana enjoy maisha. Kwa nini asivalu vitu vilivyokuwa kwake? Mm. Alishaye kumwona Marekule alipo, alishaye kumwona mtu wa kule anazungumza vibaya kuhusu taifa lake. La, lakini DC mimi nataka nizungumze kitu kimoja. Uh, kwa, kwa hiki ambacho Roma amekifanya yeye amezungumza kwa namna moja au nyingine kitu ambacho anakiona ndani ya nchi yake hakiko sawa, na kwa jinsi alivyozungumza tunaweza tukamweka naye kwenye makundi ya chawa ambao nyinyi mko. Nikuulize eh, sawa yako mabaya mazuri yapo hayapo? Alishawahi kuyasema? Mm, <laughs> Ndio swali nakuuliza. Yani inawezekana wewe kila siku unasema mabaya tu. Mm. Mwijaku mweusi, Mwijaku hivi sawa, nikivaa suti napendeza sipendezi. Nisifia hata siku moja Mwijaku kivaa suti unapendeza. Unapendeza disi. Eh, na sijakataa weusi wangu. Mm. Likewise. Hatukatai. Mimi, mimi ni mtu wa kwanza nayemsumbua Mheshimiwa Waziri wa Maji Awesu. Nikifika sehemu maji hamna, mimi nampigia simu Mheshimiwa Awesu, nimekuta kwenye ikata, mbona una changamoto ya maji? Nampigia Awesu sio niende kuropoka. Kuropoka unamropokea nani? Hata kama una access, zimewekwa namba za viongozi wote, watuma anambie. Mimi nampiga, mimi nimempigia Tegeta tu, kulikuwa na changamoto ya maji, nimempigia mheshimiwa Wesi usiku, akaambia linafanyiwa kazi. Kweli baada ya wiki moja maji yanatoka Tegeta, wazo maji yanatoka. Sasa kuna vitu vingi unatakiwa uvifanye, fanya kwa uzalendo, usifanye kwa sifa kutuchafua. Anachofanya unatuchafua, sio kutengeneza. Sasa kama watengeneza, mbona mazuri ya nadi? Mheshimiwa Weso amezunguka nchi nzima kuhakikisha maji yanatoka kwa kila nyumba ya Mtanzania. Mm. Ameshawahi kuzungumzia? Kulikuwa na migogoro ya ardhi, Mheshimiwa amepambana, migogoro ya ardhi imepungua kiasi kikubwa. Kulikuwa na shida hapa ya kila kisu katika huo huo. Je, wame, wamewahi kuzungumzia? Sasa kwa nini usizungumzie na vitu vizuri pia? Kwa, kwa hichi ambacho Loma amekifanya kwenye hii ngoma yake hatumwezi kumweka kwenye listi ya chama. Hatuwezi Kumweka kwa sababu hajawahi kuzungumzia. Huyo ni anakebei. Sasa nikwambie mtu akuite laini mm. baada ya lii. Ndakuwa na kukebei. Sawa. Mm. Neno moja kwa Roma. Aombe radhi tumsamehe. Aombe radhi tumsamehe. Tutaki radhi tukusamehe. Acha kutumika. Na akishindwa kuomba radhi? Ah, akishindwa ataendelea kufanya hivyo na yeye akija kutengwa siku asijilaumu. Kwa sababu malipo malipo ni hapa duniani. Unajua unapofanya ubaya na wewe siku utakapokuwa na uhitaji tutakutenga, tutakutazama. Sawa sawa. DC, umezungumzia uh, chama pinzani ambacho kilitoka nje kikarudi ndani ya Tanzania kwa ajili ya kuendeleza maisha na kuishi baada ya vitu fulani fulani kutokea hapo kati, lakini hao hao chama pinzani baada ya kurudi tena na wao wameanza, wengine wanataka kuweka uh, ma, manini maandamano, wengine wanataka kufanya hiki kutokana tu na vitu ambavyo vinaendelea ndani ya Tanzania. Wewe una kipi cha kuzungumza kwenye hili, kwa sababu Roma amezungumza na kile ambacho amekizungumza Roma, hisi kwa namna nyingine kama vyama pinzani ndivyo ambavyo wanavizungumza. Wanataka kutrendi. Kuna mambo mengi ya kufanya mtu trendi. Okay. Kuna mambo mengi ya kutrendi. Content tu. Mm. Wanifate mimi niwaelekeza namna ya kutrendi. Sio tu kuandamana ndo kutrendi. Kuna vitu vingi sana kadha wa kadha unaweza ukafanya na ukatrendi vizuri, mji ukasimama. Mm. Kwa hiyo sio tu kuandamana kuongea vitu vya hovyo vya uongo. Mm. kila kitu tu tuandamane, twende Ikulu. Ikulu kafanya nini? Ikulu ndo suluhisho. Mm. Fanya kazi. Kuna mtu anafanya kazi akaishi maisha magumu. Uh, kabla hujaenda tunawaambia kuna watu wanahisi wewe kuingia kwenye harakati za mambo ya kiserikali kumsifia mama, wanahisi huenda Mwijaku yupo katika harakati za kufukuzia uongozi teuzi. Una lipi la kusema? Nakuuliza swali. Niligombea ubunge, sijagombea. Umegombea. Niligombea uspika, sijagombea. Kipindi kile kuna mtu alinifuata akasema nataka nafasi. Why now? Mimi na kazi, sina kazi, ni majira. Mnajua Joseph Saga analipa bei gani? Hapana. Unajua mshahara Joseph Saga? Hapana. Labda kutokana na nakuuliza, unajua mshahara unalipa na Joseph Saga? Hapana. Sasa kuna teuzi zinatokea lakini hakuna. Mimi ninachofanya ni uzalendo wa kweli. mm. Kama teuzi angechaguliwa nani, Steve Nyerere, mm. mbona yupo bado anapambana? mm. Atufanye kwa sababu ya teuzi, tunafanya kwa sababu ya uzalendo. mm. Andika historia, usiseme Tanzania imenifanyia nini. Wewe umefanya nini Tanzania? Onyesha uzalendo, hata siku ukifa usema yule mwanaume katangulia mbele haki mm. lakini alituonyesha kweli nchi ina matunda. kabisa. Hiki unatakiwa kufanya. mm. Play part yako. Nimesoma mimi kwa kodi za Watanzania, mm. nimesoma kwa kodi za Watanzania, nimepewa bumu, fadhila yangu itakuwa ipi? Hiki ninachofanya ni fadhila ya mimi kutumia bomu la serikali. Hizi ndio fadhila zangu sasa. DC tumpe neno moja Sheikh Mansour baada ya kubeba watu huko kuwaleta huko, inasemekana anataka kumbeba na Mwijaku kumpeleka WCB. We, mimi ni brand ambayo imetengenezwa ndani ya miaka mingi. Gharama yangu kuiafford, unatakiwa usimamishe budget ya kufanya vitu vyote. Yuko tayari kwamba hawezi kukubeba wewe. Unaweza wewe unaweza kushindana na Joseph Kusaga? Ah, Nakuuliza mimi, siwezi, sina uwezo. Ndio nakwambia pesa wananipa Joseph Kusaga, don't play my brother. Hela wanalipa Joseph Kusaga ni nyingi. Nani anaweza kubatu na Joseph Kusaga? Mshahara anonipa Joseph Kusaga unaujua? <laughs> Mwambie Mansur ajifunze. Yeye Mansur role model wake ni nani? Weka kama wewe role model, yeye Mansur je role model wake nani? Si Joseph Kusaga? Hmm. Sasa kusha, mimi nishasema wewe role model wangu kuna kitu nakuzidi. Kwa hiyo unataka kutuambia Joseph Kusaga na Joseph Kusaga ni tajiri wa kwanza kwa watu ambao tajiri wa kwanza kwenye media Tanzania na Afrika. Anafuata anafuata Mansur, alafu Hapana, Mansur afuata nafuata mimi ndio Mansur wa tatu. Alafu anafuata majizo. Kama majizo ni wa mwisho. Ah, wewe ndio umesema mimi nakwambia akitoka Joseph Saga nafuata mimi. Kwa Utajiri. Unaweza tabu na mke mwenye pesa. Ba, ba, ya majizo pamoja na Sheikh Mansuri wewe unaionaje kwa kwenda? Watoto wote wanajifunza kukua. Watoto wote wanajifunza kukua. Ili ukue lazima ushindane. Mm. Mtoto wako utamshindanisha na mtoto wa jirani. Mwezo kwa kwanza na hata kwa wa kwanza ni watoto. Sheikh Mansuri ameteuliwa jana. Let them grow. Yes, kataliwa kwenye kwenye kuwa balozi wa malaria. That's fantastic kupitia usanii wake. That's fantastic. Unahisi anaweza kufanya kazi ipasavyo? Aposti kupitia ukurasa wake. Hapo? Aposti kupitia ukurasa wake. Unahitaji unahitaji unahitaji chandarua? Wapi? Mimi tayari nina chandarua, wajibu wangu naujua, labda wewe ambao hujajua wajibu wako. Asanteni sana.